Witam, witam, z tej strony Balderus. W dzisiejszym odcinku Wiem co gram, przedstawię bitwę nadesłaną przez Radeksa. Jedzie on czołgiem rosyjskim T-44. Standardowa bitwa jak widzicie, dwie bazy, trzeba jedną zająć lub też zniszczyć y, wszystkie pojazdy przeciwnika. No to widzimy, że wszystkie pojazdy udają się w stronę górki praktycznie, parę ciężkich tutaj w sektory 1-2 o, no, ta górka jest dosyć ważna akurat w tej mapie wjeżdżając na nią mamy bardzo duże pole widzenia możemy wyświetlić pojazdy, które tam udają się pod górkę o, już tutaj MT-25 wjechał i walczy oj, skończy walczyć ale tutaj o, już są wyświetlone pojazdy, które tutaj można odstrzeliwać przy dogodnych warunkach oczywiście. O, no, tam też jesteśmy narażeni odsłaniając się na tej górce na ostrzał to jesteśmy widoczni jak na dłoni, o teraz czerweczka się zapaliła, czyli jesteśmy widoczni, tu nic nie mamy do ostrzału, no, wyjeżdżać tutaj to nie byłby dobry pomysł. No, wszyscy wiedzą, że jesteśmy na górce i o, już poszły strzały. Na szczęście u przeciwnika też jeden poszedł. O, ale tutaj bardzo mądrze. I wychylenie, strzał. No, nie trafione. Już nie zdążymy przeładować. Pałki nie ma, nie ma. Już się nie wychyla, oberwała parę razy. Już się nie wychyli. Tutaj T77, tak? 71. 71. No, próbuję kiereszować. Radek udaje się w pogoń za nim. Przegoni go skąd pewnie. Aj, nie wyszło. ale przepędził go z tego miejsca, gdzie miał dobry ostrzał na Bulldoga, chyba tutaj no, strzelał. Jack Tiger 88 Alberwał ładną boczką się ustawił o nie, już tutaj piluje w nas zaznaczyliśmy swoją obecność o, Radek się udaje tak w pogoń za tym T71. Czy mu się uda go tutaj dorwać na tym wjeździe? Teraz zobaczymy. Pach, strzał poszedł. No na szczęście tutaj koledzy z ekipy wykosili przeciwników, bo ten wyjazd tutaj, ta pogoń za tym T71 no, mogła się tutaj skończyć niedobrze, ale nie zostało tutaj żadnego strzału Radek spokojnie, no teraz 6-6 jest, róg no, jest okrążony. No, duże szanse na wygraną tutaj ekipy Redexa. No to gdy się już uwziął na tą Skodę. Tak. O, i następny kill. Ale no, już są dwa. Tutaj M3 typek uciekł. T29 oberwał. Wyjazd, wyjazd. Oj, nie udało się przeładować i jeszcze raz mi tam pociągnąć. Tutaj zmiana pozycji, szukanie przeciwnika. A chyba zostali tutaj ci tylko na dole. No, tam ci typek uciekł. Trzeba się tu przyczaić. O, no, tutaj się pojawił z drugiej strony. O, że Radek też to zauważył. I pędzi w jego stronę. No łatwy cel, tak? Tutaj po to się z tymi ciężkimi. Tutaj jest lekki pojazd przeciwnika, łatwy do przebicia. No i też no, chciał robić tyły, no to też jest takie zagrożenie. Później się będzie można zająć spokojnie tymi ciężkimi, chociaż tu widzę już 7 do 11 sytuacja się trochę obróciła na niekorzyść ekipy Radexa no ale trzeba robić co się da typek Pach. Tak. ładnie trzy kile no i zostało tylko trzech z ekipy Radexa a tutaj są dwa, trzy ciężkie, tak? Cztery ciężkie. No, to jest nieciekawa sytuacja. No Chociaż tutaj jest ogryzek, ogryzek. Dosyć nie wszyscy na ogryzku. Jakby tak może policzyć HP w lepszej sytuacji jest ekipera dekta. Zobaczymy jak to się dalej rozwinie. Tu są w kotle, trochę przyzwyczajeni. Ten T32, o. Och nie, dostał ładnie tutaj. Teraz w jarzmo. Poszło trafienie, nic się nie stało. Coś nie mamy szczęścia tutaj Radek strzela albo w jarzmo, albo w spawy, same kanty, najmocniejsze części. Znowu, jakby był jakiś kurczę fatum. W tym samo miejsce praktycznie trafił, poprzednio. Może tylko Churchilla najpierw jakoś się to da wyciągnąć. Proszę, Churchill. Może jest trochę lepiej. Tutaj ten T29 prawie na polu ten jeden strzał, co wcześniej tam Radek posłał. Oj, twardo. No. Twardzie. widzę, tu Radek zmienia na odłamkowe. Oj, no to powinno chyba go posłać do piachu. Jak nie idzie z normalnych, to trzeba jest odłamka. Trzeba kombinować jeszcze na tu goldy 3. Myślę, że goldy też o, pięknie wykończone. Męczarnia, męczarnia i wymęczony. Dobrze. No i tutaj osamotniony T29, bo ten M46 w ogóle to nie pokazuje. Ładnie. Obrażenie gąska nie ucieknie i można ze spokojem tutaj w dwójkę myślę, że go będą punktować. Z spokojem albo lewą, albo drugi. Dolna płyta, ładnie. O, tu w górną nie weszło teraz. Troszkę skontowany był. A teraz w górną ładnie. O, co ten krom ma tu? Jakiś kamikadze. Jednego mniej. No to jest ten 46 KR o, załatwił problem Cromwella chyba do 4 nie było, nie jest o, pojawił się tam jest ten średniak przy co, o, poszedł 7 kill a nie, nie dwa ciężkie zostały oni, jest 3 no i niszczyciel jeszcze nie został wykryty. 152 no to może być nieciekawe pojazdy z dużym damage'em który mogę zbadać Radek czeka na kolegę, będą współdziałać, no i dobrze pojedynkę nie ma szans. Oni no, no to znowu ciężko będzie go przebić pewnie. To działo, nie ma tak dobrej penetracji. No to co dwa cele to nie jeden, tak? Zawsze muszą wybrać, do, do którego chcą strzelać. oj no miejmy nadzieję, że są rozdzieleni, bo tutaj Mogą też trafić na jeden pojazd, nie muszą trafić na wszystkie trzy od razu. Radek mądrze podjeżdża pod górkę, żeby wyspotować, zobaczyć jak tam, gdzie jest jaka pozycja przeciwnika. T32 trochę wolniejszy i no, więcej czasu potrzebuje. No jednak udurzenie tutaj dwa pojazdy jest, ma większe szanse powodzenia. Dlatego Radek tutaj czeka na ten ciężki pojazd. No nikogo tu nie ma. Teren czysty. Radek udaje się dalej dalszą drogę. No, nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby tak odjeżdżać tą T32. Myślę, że Radek wie co tu robi. Nikogo nie ma tutaj. Niby czysto, o nie, jest i strzyż. No. Tutaj się nadział chyba. Nie będzie tak łatwo. O, wyszło, ładnie. A tu już widziałem strzały oni, oni tam. No, 32 pomógł tutaj. Oj, pięknie. Dobrze. Dobrze poszło. A, tu 152 jest. Niszczycie go. No. No, Z moździerzem pewnie. Bez ciągły Radeksa. Podróż tam. <laughs> Nie byli wszyscy razem. No tutaj było wtedy niewesoło. A kolejny strzał, o, widzę, że tutaj chyba na przeładowaniu jeszcze jest ten... O, poszedł. Udało się, no i został tylko jeden przeciwnik. Ja widzę, że tu Radek to chyba ma misję jakąś do zrobienia. Chyba skapowanie, tak? Mi się wydaje. Nie wiem, bo nie dostałem żadnej informacji. Bo prosi kolegę, żeby nie niszczył przeciwnika, albo ktoś nie wiem, albo dziewiąty, dziewiątego killa chce zdobyć. Nie wiem, co tutaj jest zamiarem e, kolegi. Myślę, myślę że... Tylko będzie chyba strzelam. Czy chce skapować i przytrzymać go na odległość. Tak, taki chyba jest zamysł. No bo raczej, żeby chcieli go zniszczyć, to by zjechali z kapa i próbowali go oflankować. No te, te 32 go tam punktuje raz po raz. Jeszcze tam jakiś damage robi. No i chyba go zostawią na ogrysku. I skapują to czy ten to 32 się przyłączy do kopowania, To... No chyba właśnie o to chodzi Robertsowi. No przy okazji misja wykonana. 8 kili, 3600 damage'a. Bardzo ładnie. Dziękuję bardzo. Do następnego odcinka.